Willkommen auf dem segelohrenbob kanal Und hauptsächlich gibt's hier Natur und logische Technik. Kann doch wirklich nicht euer Ernst sein, oder? Krass. Wir haben's jetzt gesehen, wir haben's gesehen, wir haben's gesehen kannst du dir das vorstellen, wenn die Schweigen kommen, gehe ich hinaus und sage, oh, danke schön, dass ihr mich besucht. Ach, nee, nicht immer am Licht machen. Nicht immer am Licht machen. Hier ist jedenfalls jetzt das Fenster. Moment. Komm her. Komm, geh drauf, ja. Und hier geht's nämlich nach draußen, wenn du nach draußen willst. Hier ist wieder Fenster auf. So. Du kannst stoppen.